Oke guys, kita lagi berjalan menuju tempat kita berburunya guys. Kali ini kita akan berburu bajing. Uh, kita lagi berjalan guys, cuma di samping rumahnya guys. Ini di sini juga ada kebun-kebun karatan juga guys. Aduh. Ini juga udah sore guys ya, kita coba berburunya sore gitu. Biar nggak panas. Jalannya cabang guys. wah burung terkukunya guys terbang dia guys burung terkuku ini juga mudah-mudahan gak hujan ya guys di bawah sana ada burung punanya juga guys kita mau lewat mana nih lewat sini aja guys biar burungnya pada terbang guys nyebutnya banyak guys mau ngeplak juga lagi megang kameranya sambil megang senapanya guys jadi nggak bisa ngeplak guys <laughs> aduh kita cuma orang satu guys kalau saya emang lebih nyaman berburunya orang satu guys daripada kita orang dua orang tiga rame-rame itu nggak nyaman nggak nyamannya gini guys kita udah cocok di lokasi ya kan udah enak-enak di lokasi itu udah udah serp lah udah mantep di angen eh tak tahunya malah kawannya ngajak pindah ngajak pindah lagi itu gitu guys itulah yang saya yang enggak ini guys yang enggak suka guys kalau saya mah sukanya vlog gitu satu lokasi gitu kita juga enggak nggak diem aja guys kita pakai handphone satu lagi guys untuk memanggil burungnya yang lain guys gitu oke guys kita udah mau sampai nanti kita lanjut lagi guys di situ guys, okay, guys. pengemplak dianya guys Oke guys, kita pulang guys. Kita akan pulang ke rumah. Aduh guys, belum apa-apa udah hujan. Hujannya mulai turun. Belum ada pergerakan guys, cuman ada pergerakan satu. Eh malah hujan guys. Ya udahlah kita pulang aja guys. Juga di sana nggak ada tempat berteduh guys Wah, lihat guys, tuh. Hujan, guys. Hujan, hujan. Hujan. Aduh. Penonton kecewa berat ini, guys, kalau hujan kayak gini, guys. Wah. Ah, ya udahlah, guys. Daripada di rumah gabut, dia kan ya mikirin cewek yang nggak jelas di telepon juga nggak mau ngangkat diri jack diri jack terus guys diangkat sekali ngomongnya bodoh amat guys aduh sakit bener guys sakit uh, guys yang pernah mengalami seperti saya guys mohon bersabar dulu guys oke okay. Nah, kita sambil mengobrol-mengobrol guys, sambil berjalan di karet-karetan guys. Hujannya hujannya tuh nggak terlalu deras guys, tapi di sana nggak ada tempat berteduh. Mau ngevlog, mau diduduk di bawah pohon nanti ada apa-apanya guys di sana ya aduh kalau kayak gini kalau dipancing burungnya guys nggak mau keluar dia guys walaupun pakai suara burung juga guys dia nggak akan keluar entah kenapa guys aduh oke okay, guys segini dulu guys oke okay kita akan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe guys. Dan klik komen di channel Ellen 52.